Nos a un parque de atracciones? Yo voy con una condición. condició. estoy atracción dos refugios. la país de Pistón. Quedamos a las 9 de maitín en la casa de Andreu. ¿Y hacemos todo? Sí, íbamos a hacer el recuento. Adriana, Andreu y yo. ¿Y hacemos todo? ¿Está dentro? Ya hemos llegado. ¡Uf! ¡Qué ganas tiene! La galería de los espiellos. Tranquila, seguimos otro día. trobo raro la escuela. Me dio un amigo con la vacín. Yo me trobo raro. Me pasa desde que salimos de la galería de Espiellos. No te os ya se te pasará. Y nos sentamos. País como maestro quiere decirnos de la cosa. <laughs> ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oh! me parece que nos darán otro examen. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué efectos levantaos? Vais mentira que no querríais saber anotado examen. Marcos ha sacado un 5. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? María, has sacado un 2,5. Bueno, no oye mal. Adriana, tienes un 7,5. Bien. Mm, si Adriana ha sacado eso, yo yo... Andreu ha tenido un 6,5. medio. Bueno, no hay mala nota. Sentid, después en casa me he metido a pensar. No me acuerdo de haber hecho este examen. Sí, a mes María tendría que haber sacado al a menos un 6. Adriana un 9 y yo un 7,5. y medio. No lo entiendo. Me lo han feito examen per nosotros. Pero, Pero aquí... Caldrá investigar. Sí, Maitín que lle 17 de maio empezaremos a mirarlo. Voy a meter a fecha do libro de mates. Oye, 20 de maio de 2014. Iso non pode estar. Ayer dixeres que sería 17 de maio. Me trafucaí. Non te has equivocado. Aquí pasa a ver a cosa rara. Nosotros tachamos os días del calendario. Ayer ni eran 16, igual 20. ¿Qué se ha tachado? No sé. Bueno, me tengo aquí. Quedamos en la casa mía a las 5. ¡Qué cosa más rara! Me he cruzado con Adriana y no me ha dicho cosa. Eh, yo he estado todo el rato aquí. Igual sería una niña parecida tú. ¡Un clon! ¿Sabes lo que me ha parecido más raro? Bien, a María en el parque. Pero si soy aquí... Siente, una pregunta. ¿En hogar de Paco metió un espiego en la puerta? No, antes se pasado por este y no he visto. Anda, si vamos a tener todos flores.